Ego zau zi, eh? go. ego zau zi, eke prepareta Baina, bos minutxuta nan. Bato, bato, seguratak, eh? Bai! Relevo, relevo, relevo. Pues en goyes de Alumbra, alumbra. ver, venga. Eh, qué está Aurkezten bada. A ver, A